Hallo, mein Name ist Sebi und ich möchte mich heute bei euch bedanken für unglaubliche 10.000 Videoaufrufe. Vielen Dank und bis nächstes Jahr, wo ich wieder neue Videos hochladen werde und bin mal gespannt, wann wir die nächsten 10.000 packen, wann ich meinen 20.000. Aufruf bekomme. Bis dann, guten Rutsch, euer Sebi